छोड़ दिया है मैंने पीना कसम से बस साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूं तुम्हें मिस करता हूं रोज करता हूं बहुत मिस करता हूं तुम्हारी कसम क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी की अब तुम ही हो यादाश्त में कितनी अजीब चीज होती किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती पहले तो मुझे तुम्हारी जिंदगी सुखाती है कहते हैं जाओ जाओ इसके बिना जी अरे एक दिन जादू की तरह ये तुम्हें वापस मेरी जिंदगी में भेज देते तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा है तूने मेरे जाना